ये मेरी थ्योरी है कि ये तेरी मेरी लीड में स्टोरी है सॉरी है खुद सॉरी है है जो भी जब चपले ये अगर ना जा जानो होट ये पड़ पाए सानू नजर ना जाए जानो होट ये पड़ पाए सानू